Продолжува серијата предавања на експерти од областа на правото пред студентите на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Денеска предавање за користењето на модерен графички дизајн за унапредување на правната пракса одржа Александра Девендра, адвокат и консултант од Соединетите Американски држави, која што истовремено е и специјалист од областа на визуелизацијата на правото. And my present today, presentation today is specifically about bringing... Мојата презентација денес е да ја доближам техниката за визуализација во правото со цел да се подобри разбирањето на правото и функционирањето на правниот систем. Ова ми е прв пат во Македонија и овде сум околу една седмица. Се сретнав со студенти од неколку правни факултети и на вистина е одлично искуство затоа што студентите се оние кои ќе ги искористат овие практики во иднина. Очекувам да имам добар диалог со студентите и да ги научам неколку практични техники кои може да ги користат во текот на своето студирање. Thank you very much. Thank you.